Xa, econ ca minaorira amiya kuna tadama kagir pujera koron motin tira cio nai na ka ca nada on man nyaka minuan man utayit no wad na kuning yuye cira momo jim chit ya wato ragunan momo jim talan no dubati juk, ururaun kosanun yukta gamaraun chattiraun amakaltin puna ibecirum nungan namujin talboltan talboltan Ala hurumnot daun, tau talboltan adalah amakali ah inna no ururaun ilani dingi slavkum gosa bi valera dingi huru unna ishat nahin ote it nahin kirkuna lamara un tala jeb jeb ngana lawan ishat taun dulinin bijirin zakap echak zakap acha bijir tam hurura un idu ote it minungan ayat ikunda mestna ashinta du muru jiri kachano mukoni shu ikunda bolsa ashin idu jikil metit no gunim ner kapka kodu da chors ni metit kat pakata dorol jicha un kuchomat ishero bundu tavarka uzo us lopororan jiri kaltuk amanya gunim ter amaski kanovat japka idala ой омолдакин одук ичебуну очень Pakatala tuksan era un kanganera un taringi un tingi lanjiran ichera un usa muntiki. Tingi lanana du. nguni mai laporo rakin ngapkala tep kahinjam tali paktirul japil daki. Dingi lanan laporo ran na uchu tep kahini moche dari da res kahoroli hinan dingi lahinan amaski jali uspet tapaktiru daur. buspit uspit tirantai bapororan tale pakata ngepekala tuksara unungan uzatarkakan tuk tijiren cirikatu talada diski tuk til dan dingi lahinan ti huru no koyo lipcha huru rawun tala kala hinil gandu jalan cetta un hok selen napcha bisu no iga mana gun amas kior huru gun han kelun talabi shati njut uyu che shati huru rawun han kelur kenna rawun han kel juru rawun makatin huru ren cit ya wanga tala juga lan nyina kir jemu rawun nyina ira wun jali morun girkunal huru rawun tala ngina kirun gold no hurura un ngina snachi jewara ngina kirun archera un mukon ngina kin mun namaski dingi wen <laughs> bain go je kori tala ujela na mura un ho ok sun ngina kiru akar akte isha bicha mut Tijeta ngina kin ngogulch Ageta la goje kori kala tuksa raun chit shiru unto ramut kan bargi jin inakin mangjaran bui chir namut kan jap kalan ora unta duk puktiranim malchachim ikariwan taringi un muwa ongkanan burur tam jap kali tuksahi naun tawa umur umur taduk jet ngau Pit kato malin pektiron en napkan. Tok saraun gunjirana e eh, kaldu kam amanya her dukin jawa kaldu. Oye jene mudu gunjirana yepki. Tok saraun tadi e eh, injirani cotiak te nung, On jawa jendi. Tam nyan pektiron tari nyung tadudak. Kuchidau yiru japkadu yiran her kuchi isha. Iran kayat tadu dabud ilichingi mutu ara madis kinongan manuri hina tadu dairak sawan sawan muktawun unda mon man tugat na wama saw iyan da chibun kat iwan kagadawun hiwan gasawun iwan irak sawan ijulawarung pshaw tugda girkunaltuk hankalauru washawan irksu tugda bimnin momo shawun ri iwan udo shawun kati iwan kabichinta tukun chipkar ikur pauna bichatin jiknuk kujawa ngahaguna niwun bichin chipkan nyilti nyung yakin nyilti liwar chip chip tugda mo shau ulun mana beran ini ngakan <laughs> tu bijen tadi Tarda curu gocha.